marhamat kiring Aha. bo'ldi Boshi bismillah Xolis niyatim hamroh Nasib aylasa Alloh Onam hoji qilaman Otam hoji qilaman Borligimga sababim Mehri ko'nglim tarafim Farzim qarzim sharafim Onam hoji qilaman Otam hoji qilaman Jannat onam poyida Otamning navoiyda menga eng ulug' foyda onam hojil qilaman otam hojil qilaman onam sindirib Yelkam uzra mindirib Kabani aylantirib Onam hoji qilaman Otam hoji qilaman Dunyodagi ishim shu Bolalik xohishim shu Eng shirin tashvishim shu Onam hoji qilaman Otam hoji qilaman Jannat onam poyida Otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman qo'y tark etmas meni bu fursat kutmas meni tavof qilib makkani onam hoji qilaman otam hoji qilaman barcha g'amlardan kechib yelka qo'llarim quchib kaftida zamzam ichib onam hoji qilaman otam hoji qilaman